Espera Espérame, amores. Sí. Ven, agárrame y llévame. Sí. lente ¿Los lente Sí. A ponerme en los ¿En los ojos? Sí. Arréglate la gorra. ¿Cómo loco Para, para allá hay mucha mierda. Corre, Vamos para la orilla. Párate. Eh, Espera, ¿y entonces? ¿Sigue caminando? ¿Vamos? Ah, coge la gorra. Ponte la gorra. sí y de palo y de parque y allí me, lo sentamos. Ah. Sí, el barco y allí está. ¿En los bancos? ¿En los bancos de parque? Sí. Ah, los bancos de parque que lo tiran ahí, sí. Yo me recuerdo, yo lo vi. ¿Quién lo tiró? no Ay, perdón. no Sí. ¿Por qué? Ajá, porque él trabaja en el ayuntamiento. ah no, no No. Okay. Porque él trabaja allá limpiando. Eso no, obvio que, que suena. Que, a papà e la neve. Ahí hay que abrir el wiki. ¡Ay, mi madre! Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Váyase caminando, tranquilito. Ya. Sobre la cabecita.

Oh.